kita mau buat martabak ini jadi kita mau bahan-bahannya bahan-bahannya telur terus sama kacang kacang nah ini kacang juga sama bahan-bahan lain juga terus sama mie terus sama ini juga guys ya. mangkok terus sama pengasiknya terus kita mau buatnya sama kita masukin telur terus kita masukin ini cocok terus kita motong dulu nanti kita potong mainnya Terus kita potong Ini aja. Kecil. lumbuy bumbunya nah terus kalian aduk terus tambahin repot sedikit jadi tambah sedikit kembang terus jadi kita kita kasih mentega yang mentega dulu hidupkan dulu mau manggang dulu panggang Thank eh. A few moments later. sudah kita tunggu lagi sudah. A few moments later. Martabaknya sudah matang, jadi kita angkit. Tuh. terus kita makannya Buat mencoba di rumah ya guys jadi like, comment, and subscribe, gitu. itu gratis